一块看似正常嘅泥土，我仲到钱真系。喂大佬，我冇钱噶，你嗰我中产咩？咦，做咩事啊？唔通系个泥？云达电影公司最新作品，呢嚿就系传说中嘅神之老泥啦。 千祈唔可以俾任何人攞到手噶！哇！喺城市太迟之前，你攞翻个泥出嚟啊！你根本唔知道嗰有几危险噶！我喺攞同唔攞之间，系存在住好大空间嘅。唔好再追啦，你唔会追得到噶。但系佢抢咗我哋个泥啊！唔怕啊，坎坷过后系有艇搭噶。 佢明明行咗嚟呢边噶，咁佢哋喺边啊？我知啦。We need to go deeper. 呢个夏天，当一嚿泥变成一样武器。呢个世界，唔会再系一样。